Yat she Shea Ashley Waldron, Yenishiado, United States Nuclear Regulatory Commission, Edo Dai NRC Banashnish, Tra Gunne Hanne Alne, Di Damo Biye, Di Betahodist Anigi E, Haagid Bitsado, Daho Chongi E, Nago Ahido Gil, Northeast Church Rock Mine, has Hazado, E, Da E Chongi Ilse Da, Late Sopizol, neheskin yenchen pakachen nenahito gil holago ago akotato a united nuclear mill site belchaz anki Nihi Environmental Impact Statement do da EI Espinal Sos Hajon Denol Il DB that is Nishiki EISAP das Soko Yahadne DB khayet eegollako idoliil nihi ADEIS nalsos bahat otsipeniye nahahuito al nege May 27 je di ikhahigi biye di hilchigi lae benade dot a khon ke dahat enigi naite kit o hayu das it is a ah. na te a de kui nde ze dien ta e ne ta etel kitiki pan ta huil ne to ti ti la na ete kit NRS be be EIS khedi li khedi laigi to tai atki to lil atat ehgi to uh, nana lache be hospitaliteiko. United States Environmental Protection Agency do da US EPA biya ahit e. Di altro ha otzi go hayit au nat espinal sos bahat otzi nihil qotone. US EPA i do lil do beboholni do dogi. Naide kit Northeast Church Rake Hagid the hot chongi nizago kodolni gosh biga. Ta beha o zigi. Di naide kitigi anand lago benat anhat otze. Do de qui goshin bahat otzi go in the hajob getit otkin. Alce a NRC do oholni basalada. тихает аа хаатгет тахочхонги атолнил атолнилки а хажоо United Nuclear Yoketiki хаатгет тахочхонги эцатак ато хаштаталне яже э, а ятастки го котолнилигит эя US EPA та энэшики э хаат эго хаагид нт энки хашт адолнэлиги то нач кодолнэлиги АБ бохолни EPA A ye e, na hotena a te kuishi naha ye nel ingo nel kako tena lato ya daltki goto tena aje chodayol iningi Navajo Nation a oltranko 2005 Jahienta Navajo Nation yee Kate Hada Agate Hasht Adol Nil Ado EPA Ndat Ilkato Nas Naska Biyeto Eda Hozenigi Binacha Hat Egola at Adol Nilko Ba'atahuist Etolil 2009 Yahienta EPA ishlago yik eh ahola ha agid dahot shoi nzago akidogil ha ninigi e hajo ndenol ilto a dinaltsos bi tabakaigi bi tahasogi e e ishita il adgo e e yadi aje yata anihigi tykhi paha tolli, lakot a el nähko, ne ninki jo ei ja nalt sosigi um, bie, akot a pihinna tahassa, akoti aslako alkeikona a ei ja um, obik hätäholja, uh, хаагонэшин бохны заангон атолнилтоо хит ааш атолнилтоо баатоллиги же ADD бан цаак хийсо акоти а ханне инги аллаханалиаиги эя а ти ашлаго хаза а ханненинги AA ya khajo naskha 2011 ya ta EPA ya aje ye na hotena a AD de raagedo ta hochko ingi cho e e ya nie altseda tsadaq at o khasht atalna abin bahas anegi milsai alne e e ya akhaje aje e ya kodol nila khonde ato e ya annako ko laanko e ya ndolkha адибелашла ин лининги битс ис бохта тот ичин тот о то нугаче веннаго холлони то орхит а э алторлаху идоллил акотат аута э э я алтор нанаскха то пахатолли хигита акотиде бик хохолияиги э хит а э я тиде хакето а анде кяпета дет иота ха акедиги э чо э э адо тахоч хо энги нач кодолни чо э э яти лато э ти а на бе хоче а беочи го акот а э э ке яхиги бебет итлед а travel trust land бет но чо адо то ам ди лежиги тач хо энги ла э на хо колне акоти э я а аши хааккиит нахалланнорти лэжидот сахиги илтсатаатсиакко акут аа ихит э акиккииторлиилчу эекхонта аадонаалкхаарторлиил ханелт ээ яд аеего ээ яди аа клейтсо аа битсаадо нтаатсиорлигито битизлаатаат эеги जो ए डी गी ए या खाने ला ए ए या तो आसी होता हंदा अल्टी दे को अखज अनगे अको डी ए खा गिशी खज अनगे ए या ई पी ए बित निनिगे ए या ए ये ला असिंगे जो ए डी गी ए या आज खतोल नील अखने नाइद खिदीगी ए या Did I call the naked hat iningi? Not on sad nay not on ne D U P uh, U S E P A Bahada is Z Yahos aki Ado E P A Ha age the hot chungi Setak Ado Hash etal ne haje Site mill site has linje Agent Hito gil that they need this. Be hot, hot or ziggy. US EPA AD 2011 door 2013 Benahodet Anigi Bahadatot Zipenieho a A Hayit Ao Hagit Dahochon Bendat on Nishiki 2011 Nalsos AA Action Memorandum be BUG. Di ha gate bedate ego. 2013 ANL sauce. AA ya record of decision. be BUG. Sadak ado hasht adalne. Yeah, bedate eco. Dit alla be nahodate anigin al sauce be iso. Not a be hada isi аналиаги AUSEPA янэлъи тонатааханаатзи диналсоос AUSEPA patients case бийги www.epa.gov backslash navajo hyphen nation hyphen U R A N I U M hyphen C L E A N U P backslash N R T H E A S T hyphen C H U R C H hyphen R O C K hyphen M I N E 笔的 би дэди илто record of decision бигэт илкил наалто анхи нихил нихиж хотилне то нихикати жако эяти налцосиги бигэтни тхал хает аан хич ханне толихиги эти илцхоха оци то э а бахотонне накхи наидэгчит наанаахнэги эяти хаагит тахочхо аги наанарларко акитоокииллики тааци алто NRC бе EIS налсос би тассокот э а беха оциги о лахо дипнина NRC то Sato hago shin Hagoshi ajito yahato yajato e do NRC yik'itez inko jaz'anta. EIS 8A kot'ego t'a pa'ajot'iko. A no action alternative. Uh, section two. EIS penal sosbi yiso. D EIS-50 агилааги то то хает а атол нилниго би иссо агилниниги AU United Nuclear ха агид тахочхон алцэда цэтак ато хашт атална яажи нихитогилниго йокхидиги ич ахн то гаалко атэ EIS est a ni nizen, de kue bahuinit ini, ha aget a rochon, a kui, holon is na nadocha, benina EPA altsehayit ego, hast adol nil, hast adol niligi, yik a kodolil, ade, bahol jijgo, EIS alsanal sos chawdi laigi bi annigo cha agiet da hot chont a quid o betadet ot al do dait anana had da United Nuclear bimiosaje aje alto akonte EIS alsanal sos chawdi laigi bi do akot ego bakata. Nana et kit Ha'at'ebene na Redwater Pond Community ki te hat hat'enengi to hook chiko Standing Black Tree Mesa chiko to hataheto to nelta. Aunt Beha o Tzigi Hayit Egi ho one Redwater Pond Community ki te neke da hat'enengi Bada dolni hiki e NRC do be boholnita. EPA US EPA a launching ho wan la a ho dozen zenik dozen zeniki ha ho long i do lilti red water pond community get the ne ke da hat ini ki pa jo a i a hot aben danish EPA a hi hatzi o ha yu bicha do lehiki ho long the standing rock black tree mesa aja hat onel hat nenigi do ho wan bohone zanigi do a a hat ishi beta hat oneligi a sit abanan as go kot au ik itade i ho wan be ha ahaya dogi AEPA Washington bebe has ani big echo hoan yn da nilygig ego at o lill di a at e de nill i EPA AB be at hat o nillygi at at ehegi bata ilinigi IC hotako naskit Ado Navajo Tribal Utility Authority at adini go to nastot losigit ado pohone zanda the Neba Washington peta o alltoo yeelatat uulliilliki ajoonantla ti atahotoonilko tikhuishi ninaatoha khast ananalnako to di 2023 e a do e tatishnishtolilhatniko ti tenechtahaneko ato khast eh pahast anahalneho e аасит ато пигахта цэтак ато хаштаталне янги хакит тахочхо пикэтахуикит аакхуик ат ханата хатаакит тахочхо инги акхуя анато аконне э бакаче конадолнил на эдикет Jaxnei lan xa'akit tajoch ko'onki titsetak ato xaxtetalne eche kotolnil. Abeja otzigi United Nuclear Corporation yenaha ahagi a Northeast Church rak xa'akit yento allai de mil tsohpigako xa'akit tajoch ko'onki Tra this is tek aanko noottahko setaak ah tooxaxtetaal ne'eeche aa'iitaa'la akhuya siliin kiipik eche khonaatolniil also akhuya jiaskinko united nuclear a tiidnisa tiintopa aan tqatiin timiiliaxipigajko tqa this is tek aanko lleiix pakhaa'ntoolqhal Totsa ella hasqatin timilla yipigah kotqatis istak'aku niltz'itiki ualtqaku nadol natolqal adi inta t'aqon ch'il jajenotxajki penago holongo ado penakojoloni tol'itsoh peteisla'a atki atat egito бия тохоллониги то нахал то то нахалтхин багахин сасиги чо эдиги э бакхаге надолкал на этикет дибе каче на нахас кинеги таце то бетлахте сакхадиги то битокхалта o a aqiqa ootsi'iki nrc yantalnishiki atgit oolliilliipits aapiniga allachi e, united nuclear yihotes anigi byg iinko ho ei piyaatellixtootse pik'ihokiiko t'aatte ayossanto nrc yantal nishigina tenel i iki e nepetlaate pik etahu pit ahpik etahu kietnie at at ahegi benache lejdotse pik enenanal khadgo lakodatse idoli nanel i iki e letsa pitko nchkoingi at khashtet ahegi ko ha ha ne la bi hono do ha it ego sha bi ke bi ke as ki ko do ha ha che ko ko te ne a to ta z le ni ki sha ko ta che i do li na ne i ki e united nuclear sha ko sha ho ne le ki ينا هاهاجي pinajchee nanel e eh, iki tiilleis tootse pik niitsiitko toonanese haahite noot iilli tho najiltso toolil piket ol pinakhaagone aado nilche yiche konel iido то э нэпэт бихэн цэста толэ наалто ха ге та хоочго нэхэскинго добик эстрико лахода цэт а та хотэнэ ааго нахаз аадолэ акон э чэшкэ ntahwile to thunta agaj talle akot inkoko ako NRC yandal nishigi eti khaagit та хоочхон нахас гинго тац э бияде бик э та хогидиан айо хотене аа ито лилэлто нэбэт ахте тхобэ кхаачэ хадолц ахко тхотаац эта хайтоги элто NRC яндал нишиги алцгодэнэл инго аадон нилто э llaho. Llaho a doni lli gyd o bellnawal nida. Na ydy cyd cwne lleid soch bedeis la dodai bits ajil gish. Da bako big ije na nal tiko bidat ho gi dat e ne bi hin seiso ne bi at de toch gi bi do leil. а беха о зиги бит ажил киш атат э нахалтгин тхол ле дахин сэско нэбэт ат тхох холлониги би доле аконде тхоба хая э элтон цаго нрc яндал нишиги дэнэл э ди аннидэж ина анигит аалцох битадэт э ai ta ha ke ta chho le le ku ya a ke skin e pa kha ge a nil che le so pe days la pe ta Adi inta United Nuclear dillid sof bedes lapil inta adjol yen pa kage tla nana tkohto benaka hin sesi yik ehne dolti. Di bekage leis al tako eich el kahin no selto do do tkohto tahiyeta. tuottai tolliis leihin seista. NRC jandal nishigi e khasht eitsa goyan tsikis eiti alt ite traun aljaago to nahaltkin bedeil niida to. Tko alt anjiko atazlon benige atolni. Ade benaneitsoigi NRC jandal nishigi e ko asla na khago atatinico axtlanajako pik'i'atis t'itolej, ti pik'ias tji'iqui'i na tjuj pik'inazlito peniye'al ya na tset'a'ani nalnextoj. Nakjuane ne'najui'na na'idikjit ja yit'eeko laj ja tetajn ne huis na gota ti kha ake ta ho chon pik eta ho ki ye ki ta tse khotol chon e kon e ndes kha na hasan ye khatet e allt eta honna kha goto kha ake shin lata ta tse ne na huis na e e kon e denel in NRC yandal nishigi e adadini ko to et a khanigella to na na huisna ta tiha aketo khahes khan khahes khane to nie tle tle nana khanje akut a khast eliadot altskhokh bakha bikinda asthe oda а те э ти не на hui na nin ki ta na ol ni ko ko э э дот ай гисе пете тол ни та то э хо тол чхон та би га ко э я ти не на hui na nin ki apo zi li ki khana ko la ta ay khot a bo hon ne ta ad э ha a ge ta ho chхон на эти кит халатолни qaaki tahochqo hiki yego jottaqon ta'alkhitko abeha otsiigi North East Church Rock maindo qaaki tahochqo a e yego jottaqon ta'alkhitko e be enel ahingi bikako e 200 de nakidnesna tinde altsisko оқалциико radium 226 pitsado tota leitsornaakki тахэтэт локо пиггахко ээ а хоттахонаарлкито охот а ин инто ха агет гэлээцо тахочхо э тин кохаз а э тиге ат а его хоттахконаарлкит атолээцо tahochko ingi nako kolnako United Nuclear AEGO hotakon ta alkitiki altsa naho khasht etnedochi ado ogo hago shin panahas ago shin GDO ye to email site ni to gilta akonde United Nuclear 8 a panahas ago Cuidou-lhe USP, USEPA bedatejnechte inda chagedo da hochko an giego hotakon da alkitigi hajago kodol EPA boholnehegi benache chage da hochko an giego hotahon da AA penton nash ti NRC yantad nishiki a joryenel inta EISL tenal sos a yilai gi a section 2.2 ge baka nasko ena hotsen do leh benye bi pedi il net baka ge troholonegi do na agajiki na itikhet qaat ibenige yegonta hoteltkin ko tko ch'edan na pich'a pipeline arroya khasht edal neto hayit ego sha al neto to hayit ego sha tko na agaj leitsohageta ichhoen аитаапик ихоогииния тооппите тоокхалтар хаагит аа кошаа э паахаяаги пеннахаст аанто то атхит оллиилта хас ааго нлинго аа беха оотсиики Bini naigi e a pipeline a royal beat ko bich apad wat na pana ahegi bihi te jash. United Nuclear ye naha ahegi e a ne ahegi a kone e tenat lehe te yaje bich na au. Di kut au bina hast anigi e tupi na a pipeline a royal ko na pana ahegi bihi te jash. аита бит ихо гидиэ бит анчко бакох гуя нтатко то апл то бихите жашко атолнил NRC яндал нишиги э хат иши атхитонил атхитоллилли тейнэл э дибен наче нихи э тхона агажике Nadaska Ndasilkato United Nuclear Yehotes Anigi Tho na Agajiki Alto Niska To Yenel Yenel a Nehi Alto Tunda Doko Yada Hotene Ago Lej Tobich A Dana Ago Danil E Toyego tateisco kotats e yenel a nehe e thopatat eskis атаалиаако танил и сатац эт а кохко атанл цогорпич аан дахашчаа то абоци то лейтсорптэйсла тхо аллахаки тахие кота адо э а аннил сэлли кохко jo e konto benia tanil i e bild so digi NRC yandal nishigi ye daisy inki e di heit so ha ge da chho inki altro heski go ado shla na khaj big e a taste i no di big e a taste i inki da benak khoto thon ta tak pohko khasht eta hol ya ye ta tse нэнната халтгийко то аннахата тоолил нэтахатсхуунко э алсах хаит эго атол нилтоодек хипа хатолил ахто Department of Energy до да DOE бич колнехко э аже нзадго я ахалиадо акобел бехо зендоли NRC USEPS.DOE ахилэнтаалнашкуаннсаакуу.DOE икэтэс и тоолииллаки яхашт эдо тэдолил нихэт оо хаюдэ нтатэсица тэнэ Yansi case AD United Nuclear Mill Site that's not the dogish 1979 yeah эги эт а ита эна киго хахус канго трохнл хиниги тасиинт э тхотон тхотнл хини те куиши те мил калон те кишго покхоку я чэнна адо хүштэнт адо тахнаны ята акхото эт акхонато нилта ch'ina anegi at'au anide na tjo ch'idanaj piniyep ich'anjax t'etajolyaku ito tjo opojolniku nta'agaxta NRC A Pipeline Arroyo pi tjo pajax t'etajolyaki k'iteis i tojayo'o ta tz'intalnex na'itijit de tikhui go shin na te kheti de me osai ge tonal tsa pen ye kha huis khanegi. Khaat iti khaat isti kha huis khanegi piye. Khaat ila pe ba akhaya to pe tahna az thanda tsekholo. Khaat ila khait a silba kha ta o del tse ap'eja otzni'iki tjonaltsa' penyeja juiskaneki e t'ajcho'e lajt'o ne'pet'aj tetjojoloneki nalkjakopakja' janatlos ato naltsa' penyej akjuyapijnako ne'pet'aj tetjot'a nchjo'onki pin'ak lejko ots'ej tjonljeneki t'a se hin sesko nebet ate bi na koko at e. Nebet ate tohiki e ade aje hanat losko nenalse. Le tsape trahegi to tsetakra a to nahete e hiki e a akho hahuis kaniki bi is kradko aje ile. Katronal tsape niye. Yeah. fra hwys cynnig i eill agor a dego tro e. Na de tro yna byllch na nelgo. I da e tydag a byt ado trwnnllgynig i bi hiligo. Nes na de mil so galon jego lleid so byt agil disgo. Sa cant e gad nebyd ato trobi na gohygi e alltnydau الصيدة أتقاه بتلجئنا نلقو إيه الصخ خال إيل دو دو تند القال قد إيه نبت آتي تهجي بسكها أكو بتلاه سكن بتلاه سكادجي دون دول ستابنيه атхоха хатлеги алчндэго тхо лейтсорпец ажил гисби би иги хаалле аллаа дахалжинже энд аллаа галон алленэл аут эя би хилле нэт бит ат тхо лейтсорпец ажил гисби сэллиги хашт энат заагото на на алкидиги huyaco nasligo tjo ne kagien dandet ol kalto a akui betadet ot al diba ahaya do bichan be dahna astranigi meosait benago nast e akonike nikeli do do yi nagada do do na altshorda benast egit eh at e pata na astra to bi na atada ta pakha ko a khani alto hletso bets ajel kish beni na to bi na atada ta pakha ko ta nasnel di tro pakha ki silat lehigi e thosa khani gi nalcha nalcha ko bets ando sil to dai ahe итэнатли ти э апенне эте анни нилчэсак азиллэкотхо писсиилхалли пицаато ахе тах отжолилли наско меоса я ахалиани найдекит ахела тхунлхин сакхани я ахалиато ти алцхоха акето тахоч хуэ ахескин ахескидо Abeja Otzigi United Nuclear Altronanish Ai Lago NRC Benal Sospik Echo Nebet Ate Troholon Holonigi Altro Hasht Enat Zado Nanish Dand El Kalgo Tun Hyenebi Hilene A Department of Energy Nzago Big East Edo Nta ko ntaachjonkoo xaxt'anil i bich'i kodolnil nrc department of energy to uh, environmental protection agency e akhilntal nishkodi nitaajnishigi ne ne'alyago in the united nuclear yik ehtiz i yeah department of energy pia te tot al e aji gik etes i konasko alk i ha i e jo chiligi pa pa ahat i do do besot a has ako pa holongo pik i etes i do li Female site, Department of Energy bia adot a adot aligi e laena hago enta akotonilto Zista also da is nisto NRC binalsos ad epic echo e eliago indita. Kayachon e naidikit Hakola de net a konkreta hat iningi bili ndenlt aigi mil site bakago nenada nlkado. A beha i zi iki e Mill site a United Nuclear be a a ya di ke ya ha han so go chunana i do gi a be ye na ho to a at a kwe has anige a na bet a de tro holoni gi ba ka cha hanat los go na sa ba has a can be da initiate do le so ha ge ta i chon gi Ja, le le has kinigit e ja holo. Dit a yese le so ha eh, ge da i cho. Ja, le has kinigi be ka ge e do cho i da do le. Bene nani gi e el eh, be ka gi ke ke do ya he gi e be st gi lakot e go e a ah, ban hast a ah, e cho i do le. NRC яндал нишиги эди иа эспинал сос бие а чонадал ингод а бана хотолж би гаслинго дисаад бик энижа иги э хастхаго нэнал сос аниги Navajo Nation de godene be etnel ahengi yechas anigi baka gal Naitikit United United Nuclear HD doslit so hagit ta ich ye besh na tasko ba kha kha kha kha ko tsa na ni sho to to ta chidit so ta ye hegi ta tse be a higi to highway 5566 betisko a uh, hitiki to ta tse a ah, be ha o tsigi united nuclear अन्य को एट शदत सोह नतायह की तो से सोहाके खाके ताइच होंगी ये ए पे ए हितिकी तो ले अठीन फाइव सिक्स सिक्स पच्चीस को आ आदो यूनाइटेड न्यूक्लियर ए अस्तो यान से खीसकी ए पेश na tas ko ba kha kha kha ko tse na ni shodiki a ador nilko atkin 566 betkis betkisko a it ego ador nil jo e to okat a e a yent de e atkin betkisko a atkin go ador nil akho e do akon dat jahegi be bekaje ya i khata to United Nuclear Aid Archiditsa nta ayahegi chon eh чүдөө ил тадини пининанинги э пешнатаалку бакха хахакхаку цанаахны ишоодиги таа пахастхи лиш наати таахку лаалнеахку ананд атоо пешнатаалку бакха хахакхаку айо пантаздо на этикет хашне ла э я акон атхин бакаун дат чартолэлти та иннишконе адо акон тантхиники эшэ я ахэшин чиёл ингода хот а эбе ба хот толэлто бэкхигода элкейт гола э я баат э толэл нат аха отзи о э я дэта иннишконе ат атхиники э, шинчон ё э ат ata etole united nuclear e ya aje chyo ini gi da kuichi e e ya chidetso a yen dal nishi gi a aje tratin dotes din dal nishi gi da tsi kone la e adolaat i beina hakihigi a beinta annisitaat ahigi taatsilibit kuutaataat ahigin tayiyehigi ilto eisiin ko endatitsahtoolil akho <clears throat> istahan shi chidillnaat iningi na kidnisatiin doba aantsipittiin ti e, e ti eyati chiditsoh na ayahigi ntatitsahtoolil адоцстин эдота эцстин ахэл кичэцстин эя апэ алнаат ингдоли адонта аннишиги эя ам цосцэд эхэл китго акот а э та аннишиги анал ингдоли акотит шидэ э шидэт сохон та аяги эя highway 566 битхисо а э дат эггийтоли ado atfinchi akut a i eh, khan ta te ke ko ko e ya asla ta ta hal jin je e ya tan tel khal to le khashin zan na hal je sho akut ein de chidil soy a alchine ol tha go bel na ba te ke ge e to khit a ta te no tla ta ado nata al kle on ta dil kle gi to khol no do le ado akon ta jolli gi di lit sop days la ta e, an dal no e e ya ben dal trahi gi ko e ta nas ne lo e, e si e ta ku chi e nan i to le a do ta nas tra do le le to ko atkin tan tin bi ga ho e nta jehi ge ta e na tin se se tra bi ga ho ko ta an ta je to le Ako di New Mexico Department of Transportation AJA yilin nishko a de kuigo uh, shin babe landa ille dolil ako di de etkin bitkiso a de etkinin shin e AJA be holle New Mexico Department of Transportation je ako na a indi e khwadlon ako e di nalsos alta aliaigi e EIS um, benalsos ABE dasso uh, figure 3.3 dash a 1 aquage the nish in linizengo na kone e yadi nilche at egi to uh, lejn da joligi lejn da bakon da joligi e bayana atki naite khidigi khwae saaningi e ya a khwaeg ein tatiyol a khotin tatiyol ko leis beln ta atjolligil to oti leitsor betes la apellakhat a e beln ta atjol ko shin alto e a kho e a konta haraningi e ya and a khabar bahastki acordé United Nuclear bedet niningi e ya di seis not just jafta pakota hot a uh, an um, sata uh, atkin bakan that the jaho the pan dat le ko jo a digi to nal kha uh, le a khan go big e test i o kot a e nal kha to le dat e ko to a dat e jo e eh, oh, анха отсиги эя United Nuclear AAD лейжнат и жолиги ажен нал католихиги э хот айк итэс интонэл адот ая кол зендоле хэлто тохиги ICB нахал тлохгочин хот аа э бакан дат чахтоле адон ле лэцохагит ko tajoch'o'een jun ya ta'ajikil to'ta'al jachin atjo'bik etzijtolil akjo adoti chiditsojnta'ayejikito'ot pikjidi' pik'ita'astji oxin kjuit'antachijtolil ado a ti tsenastjanikito'ot a'isi a' ko iyajajko'o kjuat'a'au tjatat'ätxijko'o kjuat'a'au y akjo axin ta'ennixtolil akjo tjojikitej ya t'a'ayise be ya kwal zendo lehti leish ada nadi dat o lehigi akot a si ye go tani yol go go e to na ta inishi git a ta ya anal ito lehto to a si be ta inishta to leh akot to tani yol go ne e ya na nishi git a hayu anda jil e ko shin kot a e ya anat a to leh US EPA a ya di aji ki kites i ti khage beta ennish ko ko e хашт э та хална ко бета энниш ко ко э э кхаге э икэтэс и толэхлэш нати тахаги тонал хахиги United Nuclear AA я хатахуис нца хатахуис содо Вашингтон дэ о бэбэ хаз ане бэ ол зенинги ди нэлчэ aachipa tateit iiki tonl chinchjue ntajalihiki tape tateit iiki bebehaz'ani eipi k'ajo atz'ossentolil. United Nuclear ella a kut au pejoloti la um i'iyila khato ado hanego e ba ахинейт аақку оқат аа э алкиинуутаартуалли um digit aashin aisne uh dust control and air monitoring plan ajo e be kholo ako e e yati ta inishi ki e ya khatn sa khata hisso do washington de opepe has aningi nilche be ta de e ya e ta a be ko ata chel indole كوبنان الصديق يا يونايتد نيوكليير اي اج الطو ان دي ليتسو ام بيتس اجل كيشا خد ان تا اجوليغي ايتو خيت او اي با خياتو ليل ايتو شي بناست انينكي خو خلو ادو ان تا اي دي اخشي يقالشي اي Э, э, а бэт ахат он хат а э яши а дина хаст аниги би тасса акоди нтати ялон леде хата ялте ади нтати ялож э нле хажигуши а нэкэ дат он та пен та хао та кон та э нтати ял э айлны таунвэн edo ta e ya la na ta go ta hot a ta na ta ti ya sa ko ho e ko e ta e si pa ta ho zin zin do ba ta ho che lia do le a ko e a je e e ya ti se so a be te is la a be a che ki sho hot a ta i se ko hot a be sin ta ya la hot a e e do and i see bitske ko hot a e e ya to um um jedad is tranko edo da is i hango da jintl idole a germanchne ede ado um dite dal nishigi to beba akhaya to le lot a khot ne khe hat ini dot akhishi akhe um to galki um то ком бэлчэт ол валиги та эдат абч ахат ин доллэ хэ ntaiyoliki tolchen taltoki nalkhaki akhoti tane ya the section 4.7 to uh, table 63-1 shin bi nzen ko ya kwa e bi das so na khone gi e yanan se kha hinot eligi na ite kidigi akwa sa aningi e ya uh, United Nuclear e di akonsen adas ahegi ado chil khahino saligi azeta adat ado eh, nana la nana la chako chil khahino eligi ju e e kon na khat ini e e ya choyol e e she ya to het ada e atkhis atkhit on nilta aha o zigi no e e ya ti хаши хонолцоого эн дат ин нишигит айта э пеннассо ако э э э та инништот очго э тохит ада э, э, э аден э, naata annixtatoliltoo aatojueloni ito otkitolnilta. Adot a yo con le jaqueta hocho, coyata aha, a cuejas angito, patin tajoliande, zetna, mail site aje, a chiquito lejigi, zesta cuid ella e nanishigi. llaen lladollnilligid eia beta ennistollil adotro trondata kohigidot eia patana ado nie bekohokoja tro natahallkihingid ajondatat lossigijo eben ja eia alto akkurat eben annistollil ako e aje hagolandat inneshuin zengo edin tahassogi eia altotnal sosigi um, environmental impact statement benal sosigi be so figure 2.2-2 kwage e naschaingi e baka ado uh, di uh, NRCA ya e yikin da det in ado de kui di na de kidigi benina e ya uh, jo e eh, а конла кэхат ине эгена эдэл киди бинина эя э аржинал сосиги бие table 6.4-1 э эквагиши ина гранстоли адонана тик атнахте алки акеэнда алкеэнда ажнише эк э атишчи де эхит ааллаха охоцааж эдо кваги янахал нэтоли э beneide kidigi e ya hat ishe ya ta hot zago go e ik at kon zate e a be la hot a hot za e digi e beneide kid a ko kodonat a ha otzi igi e ya no e aje be la hot a hot za igi e ya nahte de kuidishi an da ajnish a a la higo um ben da ajnish tok at a a тишчиндэн дэд аахад эдо настен ада бен нада дониш бен нада хат айгида эхоллон ко эд ада э хинэлт содо дөхийгөшин эбэл ада хоцааго охот аа энэ хас ад а э ота нэхэн оте тахот эхэги беннаго тахот эхэги лахо лахошин бетахот итикот э а нэлч эдо тхото кеяхиги эбетатит ико akkordide uh, United Nuclear AA ya uh, nle nebet ate tkhoqoloningi jo AA ya ta ashin altsese ko khat a yan uh, tsikis akonde uh, na te ta khol jiste e ya e e tkhohigi e ya ye ko chos in got eh акхот та энни шоллит сохатаа кетэн та тхоигисэсат а а халлит а бихиллит о ханатлин го та ахот а э, э япен та ажнишако аего тхоиги чоз инжо эдиги эк атишчин де э, э тхоиги э, а лако и лаго шинт ахас ако э ажи яхални инги э дисат nalsos bi sa ke da ne degi chapter 5 it lingi akwa age e bi dassa ako di NRC staff yan dal nishigi NRC banda jil nishigi e ya e e kwa age e at etajnil in ko bennache na a ingi e ya figure 5.1-1 akot a e ya bi dassa e di environmental impact statement e gi bi ye bi ye ado nanallatago e а ди тооте а ахот эхиги хит а бетахат тоот ихиги то чна тахаст а акопе пахнайте кидиги э яти а ди насан дажилна то би би дажигит ako tibin da chiki diki da tsel to only howan nan ne lo ta howan o to um хэд аа да хит олчхон л гот айл то ако нат аха о зиги э я тик ад насан а бие на акито а адо лежиги хитеки то а эди котад эги чо э да си его нтаппиинта аннисиигипиинта аннасторлил экоэллисин тайтигиикиэлуин тата чутутсорпиги пихиккиихтоо нтаатсиихтоорлиллакоо экоаги эя э, аши ам бцаадо эя ахашинлцо э ам аего э нтааннасторлил أكنده تنه بغنينجي إيت أدل أوتا دي بنهص أوتا أنشيجي أوتا إيتا هوغن أوتا إيشي إيتو خيط أوتا خيط سهو إيتو ليستا أكو إيت إيت إيكوت أو إيبيت أنها أوتسي أدو الكي خنا أنها هلبا خطول جشتو خليت أو إيكي دينا نشيجي كاستو ليستا نينجي إيبا ينات خيطو ليستا benna de kidigi eya dik at khast eta holia ko khast eta halna ko ado kha holji to e khan zahte ade eta iltsxodolil ado ti dik at konta kosen sagin khan ni ingi dat e el to llatot a anis akot ako ado khat ila e allot a tenollahigi hot anaulningi e dat e il to a bahozen e kut ana de kit kodonat aha o zigi yalce NRC e yalce ye hotana ado United Nuclear Penal Sos Crescent Sos do denol ilto be la do leha ninigi andi kindest i ato e na itigit e nita ako January na طب آناتینا که خنانا خدا دی اند تشیعی ای ای یا یه لعصلی دا تدولی لوتا دا تدولی جو ای باها زندولی اکو NRC یه لعصلی دا کو ای یا Environmental Protection Agency ای e, United Nuclear یه نال نشکو ای آجه بكها أول زندولي ليكي بهز آني خادشي بتتني جيجي إيجا ee ajeb khohalni tollillakho ee нтохатаац ээ калтин тачинниллоокот аисахат оннишиги ээ я анатин доба анатин тха хананахат ээ адшинта итшэдэцорн китадичиэттоллил адо энуучэ итин нтоха ээ бента аннишото адэлчэ наллаачэ итин нтоха akon en naide kidigi e ya NRC nana alla na alli tolli ligi e she ya khako e kot a e ya alla na ta alli tolli loko e binade aj khatissin ziningi be ba hot e tolli kodonat aha o zigi e ya NRC e ya di de beijing se kesi gi bi yeje a llana o le hi gi choyol o e e llana a lle to le di april na di nast ego yol car ko ne has tha de do nast e de je ol kit di kwage e di ba na hun ti do le environmental impact statement ha ni ningi a ko a thasha do na zen go e ya and apesh behane bigijende idiltsin edo da e yalto um а ди нч э на беш донцик бешин цик кейсга нэнинги бигижен то а э аж бигэж олхил ако беш бэ хочилна э аж атхатолчин зэнако э я цэпи цэпи ти ашла ти صدقني ناقص A خسطها 888-454-7496 Ajin e bish behodilne Big ahodolihigi passcode AA yatos et se b tra se b alai se b tra 7838183 Nā kone nai te kiti ki e ia, ha let au e te at nat a sāt nat ish e a ki e la khit a o te shihla, johat a nai te kit. Ako, koto nat a ha o tzi ki e ia, e, e te nat a ha i tzi hi ki, jo e e ia um, a kon a uh, sahalehte ade de pe латояжилтхи оқот аут бе трааснистаа э таа компи бе яжилтхи тоолииллалтоо эдо таа э э яди пешн сиккисиги биежилч энинги эдо эдо э, э, э, э чүштол э я UNC dash uh, church rock eis at nrc.gov аж э я аж олли Έρωτα πες πεχωτισνό, τα πες πηγήτσε, πες πεχανέ πηγήτσε, σιζάτε το τσίλτσιν νιζενικο έα, τσεπί, τσεπί, τσεπί, χαστχά, σωστέτ να κοιτχά, τι να την, να την, اشلا اقد او اي بيش بهشتغل نه اجن 88867625 a cut out a ya to a gas done a day a ya sabi has thought see he gay ya pahastolne ado on alzos bakabe gas chant the schlichen is and go only nelsos na hake de dish achens and go ya a de choose office of administration mailbox twfn dash seven a 60M, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, D.C. 20555 0001 AJA uh, Ajoli Ado um, Ole Program Management Announcements Editing Staff AJA uh, Kot Abakaj Doli na konen nai te kiti gi e ya khish e ya um pa hon te to le dek at uh, nai te kitche holong ko ti at uh, nuclear regulatory commission ajestik at nat sosik in the it is in it in the it is in to um, khashit a ya ille to le higi jo e ko ake bahatis se nene zengo e e ya koton ntshet'aja otzi'iki ella eti pexintsik kejsiki piyicha'pi ilch'e'e'el ininki ella Ashley Waldron walyau ipich'e nal at'ilil e ella achi pik'yajo'ot'olnijliki ella capital A S H L E Y dot W capital W A L D R O N at nrc.gov. Ajit ili ero tau e obich a hotil nehel to e tra nasbas a sae di a sae a tra a sae tos et e kidigi ben ye de a na in it i hingi vidatit io eedota eia James Smith yod ye edo bachin e lillod elto e eia capital J A M E S dot capital S M I T H at nrc dot gov edo da elto bebich hanne ingi eia ta nos ast alla di alla isla has tra alla tra это ажин адиккит холлоорда э э э ятик ат ат ахат ининги иесе аже ам а бен ян адиккитиги э бит бибет баахозан долли эдо та э ят о налсос на о конхатиш нето ханне андиш аалн зангоко э я элто аник аханне инги холлоо э э сепи сепи сепи restaurant sos et na ki tra di na din isla akot a e a cha hostel na ho e e e a de kha cha ha ze to a o han na a hal ni ho e e ko chi i akot di e ya kon za cha na e di ki di gi do na ta ha i si gi ben hil hon ne akok ad e e ya na ta ha e zi gi e ben ha ho a bin айдуултидо бахатисзэхнаас нэнэзэнго ээ я энле мэй ант соханана зэтна динцос эгёлтхаалчэ дихахэги бие ажи ээлч энналнэхтоллил адоти the environmental impact statement бэлиа голла шадод алн зэнго эдо ээ я ади patient sick case-ийг бийжин tidi ilko it at e e besa angot a akod a a ajib kisno thaligi e donan agodot atskinlegost olilkoko e ya www.nrc.gov aje ado et o bj anastot lich United Nuclear Corporation AAA дахад хаж хананал кидэго эя ako e yadina bakat oli draft EIS public comment and meetings bakat oli e big enas ol kilo et at e at e e khanne ingi konabel sjod oli akot a adotik at khata isigi to khobik ini neligi to саад би хататт эхигийн алцоос эдат э кон э я би тахассото ко наатаниссингил наинс ааталил кодохата иссеэн нанасанго э конне э, э ит а ко э ади на нахан нейдол кило э э яна нейт нейсэнл ааталил ако дик ат акот а э я кодо бахок ба нахуишне толил то 啊，哈哈，都嗯，的，俺俺们这些人，就一个一个哈子多些。